kayo ni-ready ko kagabi. Mas naras ni Ready kagabi. Mmm. Ngayon muna yung nasa mga. Nagilig pa. Inom na, inom na, inom na. Let's, let's Gusto niya talaga yung ganun. Yung